í stuttumála sagt að held ég að verkfræði sé einfallega þau fræði sem gangur til það að nota starffræði og raunvinsindi til þess að leysa ákveðin vandamál. Það er ekkert flokknir en það. Það eru ímsar áskoranir sem við stöndum fram með þyrir. Þróunin í heiminum, hún krefur okkur um miklar framfarir í tæknallum hvað var þar eh, loftslagsmál. Verkfræðin kemur þar stert inn. Við teljum að það sé mjög mikilvægt að nefndur hafi góðan fræðinlega grunn en til þess að þessi fræðilegi grunnur það reyni á hann, það þarf maður líka að takast á við raunverulegu verkefni. Það sem mjög skemmtilegt við verkfræðina er, þetta er svo mikið svona problem solving. Þú ert í raunin að læra að læra og læra hvernig þú ætti að leysa vandamál og mér finnst það mjög heilandi. Það er alltaf spáð í framtíðinu þegar maður velur háskjólun á. Maður vil vera hluti af einhverju sem er að breytast og verður til í framtíðinu. Það eru bara svona margi mögulegar í verkfræði. Ég til dæmis fór í hátækni verkfræði en í masters get ég tekið hvaða verkfræði sem er. Hér í Háskólanum Reykjavík bjóðum við upp á marga námslínur í verkræði, rekstraverkræði, fjármálarverkræði, heilbreyðisverkræði, hátæknaverkræði og vélaverkræði. Mismunandi greinar en hafa samt mjög svipan grunn. Síðan bjóðum við upp á mjög spennandi valkost sem er tvöföldgráða í talvunafræði og verkræði. Ég er semst að taka tvær BS-gráður, eina í fjármálaverkfræði og eina í tölunafræði. Ég finn mjög mikinn áhuga nú þegar frá fyrirtækjum vegna þess að ég er að taka þessar tvær gráður saman náttúrulega mikið ála í náminu og, og mikil verkefnaskil og þú þarfst að geta nálgast verkefni frá mismunandi sjónarhóttnum og nýtt til þess náttúrulega starfræði og líka það að kunna sko að skrifa reytgerðir og verkefni og þetta nýtist manni allt sem svona, rosalega góði grunnur út í aðrunlegunum myndi ég segja. Að starfa sem verkefengur er mjög skemmtilegt ef maður kemur sér í þá aðstöð að geta leikið svo svolítið með sinn áhuga líka. Það er svolítið mikil áhersla á hópaðinu Þannig að mér finnst mjög auðvilt að kynast fólki hérna. Ég hef farið í margar vísindaferður, skíðaferður, ásvöldin, allt aðeinslegt. Einlega pínu blúma mæn þegar ég kom hérna að sá að það væri innstunga við hver einasta sæti sem ég finnst voða prættist vegna sem alltaf maður er alltaf á törunum, alltaf. Mér finnst ég að vera alveg undirbúinn fyrir vinnumarkaðin og ég er bara mjög spöndur. Viðfangsefni verkfræðinir eru þannig að það er gaman að leysa vandamáli, það er gefandi að leysa þið fyrir mann sjálfan en það er ekki síst gefandi að sjá þær lausnir sem við berum á borð gera þjóðfélagi betra.